の夏から咲いたでも今までの僕は怠惰で 夏から咲いたも今までの僕は怠惰で綺麗だった景色は